Watch out! Oh, by third party targeting. ओ भाई बंदे पहाड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर भाई भाई घरों में जाओ घरों में देख लो इधर उधर अगर गाड़ी कहीं ये देखो आगे बंदे बंदे मारो भाई मारो मारो मारो कवर में जाओ कवर में पहले कवर में हाँ तो भाई इधर ओ भाई नॉक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई last one last one last one ओ भाई हेडशॉट हम्म, दे रहा है वो हेडशॉट मारो M24 किसके पास से मारो पूरा पूरा M24 दो नंबर के पास बहुत तो हार्ड भाई बहुत हार्ड वॉच आउट होगा ध्यान मारो मारो मारो meeting. Watch out! Oh, uh, Beach ओ भाई मेरे को आपसे ही मेड ने मार दिया ओ नंबर पर क्रिश एक और है ग्रेनेड भाई गाड़ी गाड़ी गाड़ी गाड़ी गाड़ी हम्म यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे आ गई वाले चलो शादी में आ जाती हम्म। हां बंदा यहाँ पे बंदा ओ भाई ऐसे ही हो गया भाई रिवाइव रिवाइव रिवाइव रिवाइव अरे रिवाइव अरे नहीं आग दे रिवाइव देना और तब तो कर दे इधर आएगा तो मार ग्रेनेड ग्रेनेड ग्रेनेड आ गया नाइस इधर ही रुक भाई दो दो आ गए आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट खेलते आ जाओ दो नंबर एक नंबर बढ़िया बहुत बढ़िया मेरी क्रिसमस बंगारा बंगारा full full Excellent work. Oh, oh. I need a weapon. Oh, yeah.